तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया गुलशन भी अब तो वीराना लगता है हर अपना हमको बेगाना लगता है हम तेरी यादों में खोए